Hai happy guys Kali ini kita akan membuat brownies natal Bahannya sederhana Cara membuatnya mudah dan cepat Hmm lucunya Anak-anak pasti suka Cantik banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan tepung terigu 150 gram, gula halus 175 gram, mentega 125 gram, telur ayam 2 butir, coklat batang 200 gram, coklat putih secukupnya, pewarna hijau secukupnya, pewarna merah secukupnya. Cara membuatnya, gula halus disaring agar tidak menggumpal mentega dicairkan, coklat batang dicairkan. Supaya lebih cepat cair, coklatnya dipotong kecil-kecil lalu dipanaskan di atas air. Mentega dan coklat cair diaduk sampai merata. Masukkan gula halus, aduk sampai merata. Masukkan telur, aduk sampai merata. Masukkan terigu sedikit demi sedikit, aduk sampai merata. Adonan siap dibentuk. Oleskan loyang dengan mentega agar tidak menempel. Boleh memakai loyang cetakan model apa saja sesuai selera. Masukkan adonan ke loyang cetakan. panggang dengan panas api bawah 160 derajat api atas 160 derajat selama 35 menit Untuk mengetahui tingkat kematangannya bisa dites dengan mencolokkan tusuk gigi Kalau masih basah akan terlihat menempel di tusuk giginya Angkat dan dinginkan Potong bagian atasnya kek yang menggelembung sampai rata untuk menjadi bagian bawah. Untuk toppingnya, kita bebas membuat variasi. Untuk topping warna bisa gunakan coklat batang putih lalu dicairkan dan diberi pewarna kue. Oleskan coklat warna sesuai desain dan selera.